Bah Messi, Messi. <laughs> Messi, Messi. On 这个弟弟很可爱呢，发呆啊，进球了！爹！加油！哦！睡觉，不打球的这种可爱，你傻！差几分现在？ 哦咦！要打延长了。 举手。然后，他现在你是这样，我心里会压力。对对对，就是就是就是就是这样。然后，然后你再这样，哦，我心里更大，压力会更大。我要。加油！ 投了投了，有机会就投，不就？传传传传！ 哦，传球，传球，传球，连他去连他，哦哦哦。 鸟，走着走着走。它这里压力真大。对呀，压力很大。身体都进去里面，全部等到进去里面。上半场的，全部都去。来一个，来一个，来一啊，不用记你啊，记你，记你。要几针？ 排整齐，放在地上排整齐。啊，来，那边。把衣服放在地上排整齐。衣衣服排地上。排整齐哦。讨厌，讨厌当裁判。明天还有？对，明天还有。后天还有？后天应该不是。